Na casa 5.6, a gente vai listar aqueles colaboradores da, da, de algum projeto, de algum, a, algum trabalho profissional, e que precisam ser incluídos no processo como um todo, né? Ninguém pode ficar de fora, ninguém que seja importante para a geração do resultado pode ficar de fora. Então, no meu caso, eu represento eu me represento como um, uma pessoa jurídica, né, como um microempreendedor individual. É, eu represento parceiros de trabalho, né, tipo a Tarsila, que me ajudou com várias coisas nesse curso. É, eu represento espaços, parceiros que, que têm interesse em receber o meu curso, em é, em, em facilitar treinamentos. E eu represento também um pouco do meu público-alvo, né? ou seja, os clientes, é, os clientes especificamente que, para quem o meu trabalho é, é elaborado, é desenvolvido, né? mas não como cliente real, né? esses vão para a última camada da mandala. Aqui eu estou falando no cliente pressuposto hipotético do, do trabalho que eu venha fazer. Então, é, para um caso de um, um, um outro exemplo, para qualquer outro tipo de profissão, você tem que lembrar que aqui entram aqueles envolvidos em todo o processo produtivo. Você, sócios, colaboradores, é, às vezes freelancers, pessoas que são contratadas, todo mundo que está na, na, mesma equipe, trabalhando para o mesmo resultado, fica representado. E também o cliente, é, em geral, o cliente em, em, em aberto, para quem esse, esse trabalho é, foi pensado, digamos assim, também precisa estar tá representado para que ele não, não seja esquecido ao longo desse processo. Para ele que tudo está sendo feito, então ele é um jogador importante desse jogo, né? como o, o beneficiado desse processo produtivo.